Ah, no me hace gente mal y está súper super y el doctor súper agradable y todo genial, era <laughs> un bonito. No, yo no tengo un mundo de siempre siempre que ven a Pilar Ramo y eso, això, siempre siempre como un buen rollete eh, y siempre estás aquí a gustito y es como después después eh, pues tranquilito a comer, que encima te, alientan a comer, es la primera que dan un lloc que te avientan a comer, entonces